Hola, sóc el Víctor Cànovas, bueno, sóc afiliat militant de la CGT i, i algunes coses, moltes més, que no, que no cal així posar-se a dir-les. I bueno, jo vaig conèixer el Xema fa 5 anys, ho vaig conèixer gràcies al Miquel Didac, que me va presentar a l'espai a l'Espai Obert de Sants. I bueno, des d'aquell moment vam tenir una relació prou bona. Eh, no sé, gràcies a la distri en la que jo estic, Logofòbia, le vaig organitzar diverses gires, vam estar amb el Jan-Marc rolant per mitja Espanya, no sé, per un munt de llocs. Jo venia sovint a casa seva, parlaven, dinaven, sopaven, anàvem a la platja, jo que sé, moltes, moltes coses que ara... Hòstia, se fa una mica... Mhm. bastant dur o una anècdota compartida amb el Xema que, que ho pugui definir una mica? Com? O una anècdota. Alguna anècdota? Era molt despistat, molt despistat. Molt, fins al punt de jo, per posar una mica d'humor, eh, contaré uh -huh. que una d'aquestes vegades que vaig dinar a casa seva, per a que lo despistat que és, el cafè que van fotre després de dinar, li va fotre cayena i bueno, vam vomitar tot el cafè perquè era imbebible. I després van veure que l'havia posat caient en cop de sucre. I així, doncs, moltes. I jo sé, a la marxa els maquis, a... tot. Que... Mm -hmm. No sé. Molt bé. Alguna altra anècdota de militància compartida? Bueno, és que pues, a part de l'última gira que van fer amb el Jan-Marc, eh, pues això, que estaven junts militant al sindicat, i ara teníem en projecte, em va... Mhm. El meu va dir si jo em volia fer ja aquest projecte, que era totes les seves entrevistes que havia realitzat al Catalunya, eh, recopilar-les en un llibre que segurament editaria Descontrol, Uh -huh. I bueno, pues, segurament se'm quedarà a mitges perquè era el que estava tirant això endavant, m'ho va proposar i jo vaig dir, vale, ens posem els dos. De fet, bueno, això i ja està. Pues, que és,